好似梅尔、陈善如、朱影梅、阿南嘢咁，窿中都下过海，做过母女噶，事瓜做老举，话多的银子，响安南做老举嗰时，佢跟过钱班、南花旦苏允兰学唱嘢，响中华民国二十七年未返嚟香港，冇耐就改名梁尚燕。 事关佢个样，真系有几分慈辉片《七重天》个女主角西蒙，所以香港报纸佬叫佢做东方西蒙。翻咗嚟香港半年之内，就踩咗街头博士《春归三凤》《红豆曲》《湖不归》《八美图》出场红红绿出影画戏，萝卜头打到嚟，冇戏踩就转行做大戏。 独资开咗中华音乐剧团，拉吕文成、Baby、尹志仲、何大傻、大口海、靓东泉，使成万蚊西子嚟治过晒衣裳。可惜打仗时期，人人都咁凄凉，边个有心情去睇戏？而且竞争对手系陈飞龙、梁醒波、薛国明、卢海天、谭秀珍、韦剑芳。 加埋成半個月戒嚴，所以接本到眼淡淡，好捻冇瘾。中华民国三十一年六月中，拉伤去市桥、佛山，响佛山嗰间升平戏院，叫人画咗大大个梁上燕大日后做宣传。点知原来梁上燕冇一出粤语片响佛山影过，观众当佢系二打六。 头晚票房得果二十几蚊萝卜头军票死得梁上现激到化低粉胃食量果晚仲豪到请晒班伙计去佛山一品星酒楼食锅金大鸭柱侯萝卜炆牛筋腩煲实行一醉解千愁中华民国三十一年八月十一日礼拜二拉上返香港后。 阴公计埋亏蚀咗成盆水，梁常燕的老死系小明星小燕飞徐柳仙，窿中都系唱家班，为咗悼念嗰个响省城瓜老衬平侯女歌宁小明星。中华民国三十一年九月八日，礼拜二，响香港中区中明字通三十一番号。 名字剧场开咗个追悼会，梁尚燕拉埋导演严梦女明星小燕飞同曹以文女歌凌陈锦同拉郭小文登台大唱小明星的歌。梁尚燕冇有识死，请咗两个靓女姊妹花。梁无色拉梁无双响中华民国三十二年三月九日，礼拜二。 同佢死返省城登台，收美良上宴识咗个曾经留学东洋、广东省番禺县周湾镇何生利农场少东何邦仇。拉佢同居。不过贵家公子点会娶个做过母女的戏子做老婆得假？搞到中华民国三十六年，梁上贤由香港死返省城告何邦仇。 话佢韩萌贝约唔同佢结婚，要求拆上两万蚊。结果省城法院响中华民国三十六年十一月九日礼拜日判梁尚燕得席。中华民国三十七年三月六日礼拜四下昼四点，梁尚燕拉导演同淑云、严正容、玉儿、黄曼妮同黄少卿。 响香港大酒店地下茶厅饮咖啡、压西饼，点知讲讲下，洪叔云啦，容玉意嘈起上嚟，容玉意成只癫鸡乸咁屌爆只佬洪叔云，搞到茶厅客人睇住佢哋做大龙凤，嗰个何帮仇就当刻响中华民国三十八年三月二十四日礼拜四夜晚九时。 何邦就想话搭和平轮游省城落嚟香港食风游世界，点知只船响夜晚十点行到呢教河撞到共死水雷沉没，嗰时何邦就并在响船上舞厅跳舞，嗰时佢仲叫的搭客，屌那妈你哋米捻洗经拉水雷冇了到达，一阵就有人嚟救我哋家啦。 点知话都未讲完，只船翻侧，何帮仇就惨被台凳压鸠死撚咗。死嗰阵佢只手指仲戴住只成四万几咸笼，重成三卡钻石戒指。结果中国共产党搞到呢镬结嘢，成四百几个乘客死伤。